新冠肺炎自我调理康复案例，我姐是武汉市原始点职工，于二零二零年一月十日参加澳门学习回来后，在给病患调理过程中不幸染上新冠肺炎。一月十六日从公益点回家后，感觉乏力、发烧三十七点八、咳嗽、头鼻喉不舒服，又腹泻。我先帮她按推头部、颈部和上下背部。 再用五十克浓姜及红参汤，十多小时后症状稍有减轻。一月二十三日，由于病情反反复复有加重现象，我姐响应政府发烧要隔离的号召，到汉阳医院就诊，被确诊为新冠肺炎，但因为无床位，要在家隔离等床位。 在家隔离期间，我用原始点调理，初期症状虽有改善，但体力变差。再增加内热源，加了五十克红参，病情得以稳定。我也把温敷改为热敷，头部、上背部和前胸都热敷，并用姜汤灌肠。一月二十七日，我姐住进武汉市第五医院隔离治疗。 虽然我姐在医院，我仍坚持用原始点。张医师说，病毒属源不是疾病之因，还是体伤及热能不足，所以我就按推及补充外内热源。因为张医师说，正确按推、适当运动与休息、正确观念、良好心态等，只要一一落实，增强体力，可以改善体伤及热能不足。 所以我有坚定信心，叫我姐配合治疗中，院方也没有特效药治疗，主要是吸高氧压等。我们可以避开寒凉入侵。每天我继续用五十克干姜和五十克红参熬煮成六百毫升姜参汤，并用二百毫升药袋装成各三袋，送进医院。 服用时只需取一袋儿在开水中泡一泡，温度合适就能服用，很方便。并送去两床垫温敷袋，不求人按推器具。住院前两天因受条件限制，温敷和按推不到位，病情加重，开始想办法试着把姜粉放在毛巾上，反复在背上及前胸搓至发热。 然后垫敷袋前后都加强热敷，结果外热源一跟上，人就轻松多了。通过几天的调理，病情没有恶化，但体力尚未转好。我觉得可能是内热源不够，于是把姜和红参加到各一百克，再用姜粉喷鼻喉。第二天，奇迹出现了。 早上起来呼吸顺畅，精神体力好很多。又按这样调理几天，就能下床散步了。院方看我姐好转，连做两次化验，病毒为阴性，准予出院。出院后还是体力虚弱，继续用姜和红参各一百克，至今天二月二十四日，体力已有明显改善。 姐夫七天后也染上该病，一样调理也得到康复。我在前期帮忙调理中，也曾感到头、鼻、喉不适、发烧和腹泻等。自敢学习原始点以来，没有怎么感冒过。我疑似也感染该病，马上喝浓姜汤，用姜粉喷鼻、喷喉。 用不求人工具自己按推头颈及背部，再用电红豆袋热敷上背头和前胸，腹泻用浓姜汤灌肠，腹泻消失，也反复用姜粉喷鼻喷喉五六次，症状很快就消失，只是身体乏力。感想：一，症状消失，身体乏力。 应该是张医师所说的，身体正在自我修复体伤、疗愈疾病，热能会大量消耗，所以要大量补充热源。我当时帮我姐加重内热源浓姜汤与浓参汤，也把温敷改成热敷，才感觉有较明显改善。二，进医院治疗中，院方没特效药。 治疗主要是吸高压氧，可以用原始点方法治疗是关键。感恩原始点的发明人张医师。